好，抱杆腿，说白了就是我们左腿踢对方的肝脏，这这个怎么实现呢？这信念在这儿，我们就直接踢，实现实现不了，实现直接踢他会防守，对吧？他可能肘子拍击，对吧？他能拍击，防守反击打我头，对他很有可能做出这一系列动作。所以说你要洞察几件事，第一件事他报价，这是很好的报价啊。比如后，教练右脚脚尖垫起来的一个标准站，你看这很好报价。说这时候我踢这儿没有机会的，你看这没有什么机会的，因为这个肘子你看其实卡住的就是没有。 就没有完全下去，但是他随时可以下去。但是有的时候你打的过程中，你发现这个人呀，他手呢稍微往前抬一点点，你看就一点，你看到了吗？找到机会了，这就完蛋了。对方就基本上在心里他已经被终结了，你知道吗？那就黄黄黄，这个时候你想办法让他的手抬得更高。这个时候你千万不要去打他肚子，不要打他肚子，因为打肚子他有可能手指往下压，你万一一腿肌肉干到这个骨头上面，你就非常疼，对吧？所以有可能防防黄黄黄，直接嘣。 换步要快，扫踢对不对？我讲过换步的时候，机器直接就冲右踢左腿的时候，直接就冲右，砰就起来。你不要说换完步再起，然后两个腿跳的距离很远，步子迈大了，咔，容易扯着蛋。两步都太他妈慢了，就咚结束了。你记得你看，咚就结束了，对吧？包括我之前教过一个小技巧，我其实在很多现场，我跟别人玩，别人没有挨过这样的一个小技巧的时候。 那其实很容易爆他的杆的，对吧？包括有的时候打一个摆拳，不，他不防；但有的时候他人防，或者有我打一个头的摆拳，对吧？头的摆拳让他往这边震动一下，你看这其实肝脏露出来了。打摆拳的同时，我就完成换步了，完成换步了。嘣，肝脏再来一个快的。 其实很多时候这个就很好用啊，但是自己筛选一下哪些适合你的。还有一个技巧呢，我也尝试很多，就是右手摆拳，你不需要一个很大幅度的，你不需要，我要你给他一个震动，给他一个往左边推的力量。这个时候你看，这个位置就很容易被踢到了，对不对？包括这一拳之后，你可以往这边上一位，上到这个位置，看到了吗？ 你不需要说发太大的力，你要快，要一个震动，哪怕拿脚背在这个四十五度角的位置去勾它一下，这都能给打岔气了。这不是说到底哪哪哪儿踢，拿踢多重，你踢重有震动就结束了，嘣嘣，对吧？就这种感觉哈，或者稍微重一点点，嘣往这边走，嘣就结束了啊。所以大家可以尝试一下这种爆杆腿啊。